À l'ère des réseaux sociaux, les blogueuses de mode ont pris une place importante auprès des marques de luxe. Et c'est à Paris que nous rencontrons pour vous celle qui a monté de toutes pièces le site Yuyu Fashion Book, Yuwei Zhangzhou. Yuyu, présente-toi. Je suis une blogueuse parce que j'ai mon propre site et je agis comme une blogueuse parce que je publie plein de choses. Que faisais-tu avant ton blog Je travaillé comme marketing consultant pour des marques designers euh, Marco Marcia en Chine. Comment as-tu démarré ton site de mode J'ai commencé à rencontrer des gens, vu que je travaillais chez Dior. Donc, euh, je fais des cafés avec euh, mon ancien euh, manager. Et puis, ils ont trouvé que cette idée est super intéressant. Donc, j'ai commencé à lire des livres pour savoir l'histoire dans la mode et tout. Du coup, je me disais que vas-y, je me disais je vais faire un truc sérieux. Qui est ton public Je suis chinoise, je vais à Paris et j'ai une vue différents que les autres. Je suis mettre le bon entre les deux pays, pas, même pas que pour les Chinois, euh, ça peut s'agir à tous les étrangers qui ne pas à Paris. Du coup, j'ai commencé à créer un peu de choses, genre Shopping Guide, euh, euh, Parisien Lifestyle, hein, mais c'était des trucs vraiment à, avec une vue étrangère. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas voir d'ailleurs. Suite aux derniers événements à Paris, les Chinois ont-ils peur de la capitale On dit Paris toujours pas sécurité. Donc, je euh, mais je pense pas ça empêche les Chinois de continuer à aller ici. a pris en Chine, c'est tellement cher. Donc, euh, euh, et maintenant, venir à Paris, c'est pas une chose très très difficile. Donc, tout le monde peut facilement avoir un visa. Comment se déroule une journée avec Yuyu Depuis septembre, euh, commence Fashion Week et j'ai presque vont et tous les jours. Donc j'étais dans différents pays, tous les, les semaines euh, travail, au fond, bah, ça dépend de mon planning. Si j'ai un rendez-vous, euh, je dois aller à définir. Euh, voilà. Sinon, si j'en ai pas grand-chose à faire, euh, j'aimerais bien prendre mon temps et réveiller un peu plus tard. <laughs> Décris-nous ta tenue. Le chapeau, c'est vient d'un designer français, euh, hmm. Et un manteau, c'est un designer chinois. c'est Avery, chaussures Adidas. <laughs>